Počkaj, treba zavrieť dvere, vy. Áno. Flash, Marček. Mhm, ja som flash. Ja neviem, kde som. Nevidím. Ne. Ja, ja som padol dole. Mám ho, jedného. Daj si ju. Ой, お前はもう死んでいる何お前たくみでギゼブルパカパカ Whoa! His teammate killed him! <laughs> this is a shotgun, so. Get away from these red barrels. See you next time. Thank you. Yes! Wait, I didn't kill him? What? Tää meitä jollain. Heitän granaatin sinne sisällä. Okay. Ketä? Jostain. Ui! Ui! Täällä on kuolee jos. Ammuin. Osuin. Tässä on tyyppi. Tapoin yhden. Okei. Okay. Tässä on toinen. Mennä, mennä, mennä. Tää tyyppi... Tö... Okei, okay, me tullaan, me tullaan, me tulemme. Eri, mennään, pela- mennään ja auttaa. Ei, kato, tässä on yksi äijä, tässä on yksi äijä. Puolan Edwin, sä voit revata sen nopein. Ja se hiilas just. Tai sit se revas. Iso Sinto. Nice shot try. Jos jaksat. Kolme melkein. There we go.